渴望拥有舒适的家。难道政府协助年轻人安居的时刻。八年二十万户社会住宅，逐渐涌现，人九千多种新型一屋，房型四万五种。逐渐有了花灯，更贴切。没有限购，安居社宅，幸福社会跟着来。 我证明这不是目的，自己快乐快来，快来意义，命运的智慧机限。